Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf dem TechSong.at Kanal. Hier seht ihr zwei Österreicher, die euch Tutorials zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Java, C Sharp, Raspberry Pi und LWGL präsentieren. Außerdem machen wir Reviews, Unpackings und noch vieles mehr. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und auf Wiederschauen.